ба сами шумо тамоми мардуми ғариб мерасонем касоне ки дар федератсияи русия фаъолият мекунанд агар шумо аз ҷиҳати регистратсия миграсионӣ ва убури сарҳадотан қисӣ мекашед ба шумо як компания беҳтарин ва боваринокро муаррифӣ мекунем ки компания акаи акмал аст ки бо сад фоиз гарантӣ бо шумо кӯмак мерасонад офис метрои теплистон ва номеро дар рӯи экран албатта аз номи канали калхозобод тв биёед ба шумо тахфифҳо дода мешавад занг занед ба шумо кӯмак расонида мешавад ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв ина имрӯз бачаҳо навори мо мошина запчастош омадем морг меган тарафи горсвет ин амиҷа бачаҳо ина тарафи горсвет тамошо кунем чӣ хел обод шидагия ипара сервис шидагия магазино шидагия ҳозир як магазини запчастиҳои морга тамошо мекунем магазини акаи фарух будай яъне магазин тамошо мекунем бачо запчастиҳои опел будай аз раҷи караван ҳама запчастиҳои опел ҳастай масла мегин антфриз мегин ҳама чизо ҳастай аёла тамошо мекунем ина болота правадо ҳаста симо радиатор ҳаста масла гирметик аматизатор ку маҳсулро як нархоша бинем маҳсулро чанд шита бошад а масло ё манули классикам даъваша панлитра дусаду бист сомон мешавад панлитраш аслан барои мерседесҳо барои опело барои тайто рекомендатсия карда мешавад қати филтраша не бефилтрбефилтр дусаду бист сомон дусаду бист сомон пан литра чор литра пан литра И пять литров? Пять литров, что? Чего литра жуа, арзон тара. Манола? Ну, масло и такая масло была. Такая молока, як сада, хафту до панди мишак. Як сада, хафту до панди сомона? Масло и пять литров, петрагин, асад, дава, чилыш. Як сада, нава до панди сомона маслуи манули дефендер астай ё ё ка 185 сом мешавад дефилтраш 4 литра мефилтрош чанд мешавад филтрошона ка дынану сенаву филтр астай нархош адена инаи филтро астанд ё ка нах сомунанд нах сомунанд бо филтрои оригинал астай ина ё ка ё 18 сомунанд фине манул хачанд комплект мешавад ина бачо запчастиҳои опел антифриз антифриз на сезон сачи чандсма антифриз арка антифризо антифризо ҳафтоду панҷ мешавад то ҳафтод сомонира мешавад ё панҷ килои туғриам ё бад ҳаста ине чор литрам ё шаст панҷ мо мешавам шаст сомон мешавад иш шаст сомон иш ҳафтод сомон мешавад бале бале панҷ кило иш 4 кило. Ана и 1 литрош? 1 литрош ака 16 сом мешава. 1 литри туғри дорам. Ёш 15 сом мешава. Ёш ам 1 литри туғри. Ана маслаи литрави чиқил яъни хеле бочка гиан ку. Ну масло, масло манола на ку. Манола? Ну масло 200 литра. Ну ака литрати ра арзонтар мегалтан 39 сом 1 литраш мешава. 39 сом оригинал шая. Оригинал шая. Ҳаму маслои ки ҳозир нишон додем дар гуло ҳамо маҳсулон 200 литра а ҳисоби ки авён калонтар ки омад нарх арзонтар мешавад ё 39 сомон мешавад 39 сомон ё чи ака баъд он маҳсул дорем маҳсул фанфаро маҳсул герман аҳа ё 32 сомон мешавад 1 литраш 32 сомон ё маҳсул хуб аст кадом шумо на тавсия мекунед иш хуб уш хуб боша манол хуб ё ки фанфаро манол хубтар аст манол аст сифат манол хубтар аст зеро масалан нашам қиматтар мия бад ичи сертификат қатина ин масъул ҳуҷраш на масала ки тасифатшо пасара кард баъд ме масъул дорем масъул будем масъул хитоя нам ё ё дах бачил ая дах бачил ё дах бачил дорам панҷ ба си дорам баъдан ака дах бачили камтар ғавстар дорам бисту ба панҷоҳ дорам бадака бисту ба панҷоҳ ҳозира вақт тирамода чи хеле бурезан хубай ҳозира дака дах бачил в панҷ бурезан sg камтара ғавсара кай барои мушине ки масла аз худ дорам даҳ вачилаши камтар тиниқтарай барои моторое ки бер аз худам тиниқтар мешавам ё синтетикам ё полусинтетикам нархуш чиқадам нархушон ё ака 215 сомон мешавад ошака 235 сомон 235 сом чор литра чор литра чор литра ҳастам ина бачо ҳама чизо ҳастад морг намедонем тамошо мекунем инҷа морг ҳаст мотор мегӯем рулои калонка мегин амазатр коробка передача ҳама чизо буда ина моторои зибор буда сиҷа и моторои зибор чанд мошака моторои зибор ҳозирани астраҷи ои моторои астраҷи чоринжектран чоринжектран солои дуҳазору чор ино ака нархошон н ҳазор сомон мешава зиборда н ҳазор сомон н ҳазор сомон мешава комплект ҳама чизошон фарсунка фарсункаш аст нимат кардагим инаш комплектан ҳама чизиш забор ҳастанд танашон фарсункошон фарсунка ҳамаш ҳаст помпа момпа динам комплект короче ҳамаш ну забора кажон ну ну ҳазор сум ну ҳазор сум бо муомила дора муомила меша астраҷи астраҷи 4 инжектор аст соли 2004 2004 ай 2000 ай 98 ҳастан ту 2004 ша меша фарқ кард плюс opel фарқ надор ҳама запчасто дошт о ҳамаш ҳамеша мака ана фаро чӣ хел боша фарои қафо стопои задни астраҷи хеҷбек анака ино яксаду панҷосуни арзиш дорам нака ё беу анака ё наонесан беу анака заводскои хечун ҳамошина мақсад оригиналшаоригиналои хечун инаё уйнои бакавоишон аст ака ёчандя макавоя прави тарафи пассажириш сад сомон мешавад страдиора тарафи шофёриш ясаду навад сомон мешавад чи фарқ дорави тарафи шофёра ҳисоби ки хадавитара масал талаботи зиёдтара ҳисоб қиматтара ка так баъдан ака ино падушкови моторо ҳастан ака аргинали ахчуно заводской хичун ина падушко будае бачао падушкови моторо аст ай опелои прастои астраҷи опелои дути зефира хулос любой опел маркада ҳаст запчастуш то астрашур астрашур ҳозираш давордаги мисем иншаалло ки аваёшан мешавад нархушоя нагуфтен ака чи кардена падушко вархелнакен падушко тай аккумулятора ай опел астраҷи ё нархушон ҳафтод сомон мешавад донаш донаш ин падушко ҳастан падушкои пеши астраҷиака ай мотор пеши балкаака ё ҳаштод сомон мешавад падушко падушкои матори опел як шаши автоматика ё шака сад сомон мешавад айна ё ай беавтоматикаша механикаша ё шаст сомон мешавадчаҳама чизо ҳаст <coughs> инҷа бо корзинка диска будаинаапорн диско ҳастанд апорн диско инаи задни астраҷианака ё чил сомон мешавад задни астраҷи диск вишон меган барабанашон боадилнен барабано чи и аюпелю дути қафошанака ё сад сомон мешавад передня сраҷо астака передня сраҷо ҳаштод сомон мешавадин аё пачимникои передни зефиранака састанӣ хуб хубшаснадора бе овозан инака яксада ҳаштод сомон мешавадка тарафи тарафш фарқ надорадфарқ надорафаркардаа шалангу иншаалло ки ҳама набудшаст патрубка барои о барои ёка 120 120 ана печкара радиатор чи чансма ака радиатор печка хидыш ака ҳозирашда астраҷио сенамудора 80 сум 120 200 сум ака неш кифо сари валан ака астраҷио да астраҷио касто да астай аҳа неш кифо сари аст педвалшун 20 сум ака аиш кифо сари валшун 50 сум мешавад 50 сум ин аҷа натиҷа тело астан ака хулас ё ремед ягон чи намехра так ё э, астраҷида дорем зефирада дорем дутида дорем опели прасоиш ҳозираштан халос шидаге ҳозираштан надорем ина бачо ҳама запчасто ҳаст инҷа бо пуржино буда пуржин мяхки жостки пуржино чиқа боша ака пуржино пуржино акаҷон ҳар хел ака заднишон ҳаштоду панҷ сум ака бо арзонтар мешава муомила мешава пешушон чилсомонӣ мешавад заводскои ахчон заводскои ахчон ина иншои рулевой насос а опилои простой ака инҷа опилои простой дадонам ба дути дадонам простои панҷо сомона опилои дути асад бист сомон инаа моторчикои дворникан ойнатозакнак а опилои астраҷи опилои простой вай боло даво зефирошон астай ҳозир дар сизони ҳамёа ё 120 сомонӣ мешаванд астраҷиё аксар бисёр бо муомила дорам дама чи муомила ана иҷа бо яро левои насоси астраҷио дорем астраҷио зефиро дорем ино так 300 сомон мешам бо арзонтар мешавад маҳсулат чанд сомон мера я маҳсулашам ҳаст сомон нишонтон метавонам ки чанд ам душ масаика ина баҷо ҳама чизо ҳаст мақсад биён тамошо кунен любой запчаста ёфта мешава худо хоҳад иншоалло гайка бо чизе дар кӯ бошад ҳаст ина ин масъул дуру мака масъул трансмиссион мон барои тарабкуи трасто ё тарабкуи механика да механика да о амон хай чанд сома нахош ё 55 сома 50 сома мешавад 50 сома ё ин ино карбан ё барои шуштан ягон дил хо ягон ҷои маслав ягон занг задагӣ бошад ё хатин мешавад ира чира фарсукори шута мешава мешава 100 фоиз ака инаё масъулаи фанфаро ё барои э, понзабачин барои моторҳое ки камкам расход доранд хачун камтар авсарам э, минерали масалан пан литр яксада ҳаштоду пан сомон мешавад инаё масъулаи фаваританака ди намуд шастдаҳбачил шастай баъдани хеле бо понзабачил шастай понзабачил шасаду нуздаҳ сомон мешавад даҳбачил шасаду бистусе сомон ё масъулаи арзонтаранака ҳам масъулаи граф дорем пемко ё асан ин маҳсул барои ҳамунон атф ё барои маҳсул фақат рулевойда мешавад рулевойда вале дорем масаи автоматик атф д2 дорем ё барои коробкаи автомат коробкаи автомат мушнеки ва коробкаи автомат мемонад ё сифатҳое ки бигӯем миёнашанд ё 65 сомон 60 сомон мешавад ин масъала рулевоиш 55 сомон 50 сомон мешавад ин масъала бугӯм ки ё сифатҳо миёнашанд бо айда пастшас айда хубушаст баъдан ака ямо дорем зарфшасои чӣ дорем шпаклювка наждаки раствари телу дорем ин барои шпаклювка шукуркам ва чиз бурдаи запчасту бачо ачо ина насиб боша боло мебароем болода бампер чи аст ё болода даро ҳастам даро ҳастам мебароем иншоалла ҳайна шаб бачо мебароем тамошо мекунем рафтем ё бисмилло на боло баромадем Bolo'da, Darb'da, Şişo oynarsan toka bir fırçanaka. Parmado, çizgiler, kurur. Yine bir amu ay. Tiyatro asana ka. Ay radyatro. Ne bir tiyatro çantı mı şaka yo? Tiyatro ka yo ay. O pili du tiyatro kansanır şan saat sonu mu şan. Saat sonu no. Ne radyatro, ne bir tiyatro o pili astra aşan no ka. No ka da saat panjo sonu. Saat panjo sonu. Ay bir tiyatro bu hasta o pili astra mi mı jasın mı ne var ya sada aştı. Joş tekriş ha? Joş tekriş farmı. Но я крыло останавливаю, крыло пыль астраша сай, у пыль астражия сай, у пыль дутия сай. Ага. Так, я бы одном был, а еще сай, у пыль простой пассажир сай. Ага. Хама крыло хас пласт. Хама крыло, иншалуки хас сай, я вам первый зад не астражи дурми, перед не астражия сай кредин дути ҳастай та кредин пеши зефир ҳастай та қафоошон ҳастай та акаи баъд светш чӣ хе мешавад свето вибраш калон неста ҳисоби ки ам светои серебисша тезтар мехаранд амуш хеле ҳадавоиш ҳамиҳадавоиш амон серебриси баъзе мошинода доранд баъзе гӯшнор надорем инеҷа даро шунасаат ё даро инеҷа тамом намуди электроволно шунасаи ҳама чи часа ҳама намуди электроволно ша дорем ака сос инеҷа ҳастан бием роҷара бем ё бисмилла пластмассаи парого шунасаи инеҷа электроволно дарин торпеда ҳастаака электроволно дарин торпеда ҳастаака инеҷа вентилятора уколу астраака ин пластмассо багаж аста накард а багажа со багажа но инё лентои рули астрадия накард инё пилои дутида дорем астрадия дорем о пилои пастоям баъзе э, лента чи хил лента ка лентои сигнал накард тай рула нестан а тамо барои сигнал инча барои сигнал инё астан мирали фарсунко акарабин инё ентилятори астраҷи гуфтмкувентилятори астраҷи я сен кришкои бакан аё пиле астраҷи аст аё пиле дути даст аст зефира даст астраҷи хеҷбек караман рангош бисёр буда рангош он вибр калон аст калон чанди ам бад ё ака кришкои ё ака си сомон мешавад си сомон ё ака бачукои э, овшапакои астраҷи ам а ов ки да лабаҳои ов мешавад бачукам сӯзад نیو چه بورتاوی کامپیوتر است راجیان یا برای وینتیلاتور هم کانسانی را هم وینتیلاتور اوا در کار میدرودگی انا میره لیان میره یو چند سموشا یو که 80 سوم میشه 80 سوم یو همشا سنجیده میتین که مقصد کار میکنه 100 فیز اینو همشون پرایز پرای کار کردن میتین شما نه هم بچو که اون استراشن یو که بعد دو تو است که чанд сумата ёка ҳаштод сомон мешавадбофурухтамешавадхел фурухта меоли комплект ним хел фурухта мешавад ҳаштод сомон мешавад ин хел тияга дарозе иҷо ҳастан баъдан ака патаного ҳастан ака паталоги опело астрааш ҳастай опело астраҷи ҳастай астраҷи хеҷбек аст зефир аст мерседес ҳастай инҷа бо обшивко ҳастан обшивкои дар <clears throat> инҷа багажио пили дуки ҳастай багажио вектора с ҳастай капотио пили простой ҳастай капот чанд сум бошад капот капотио пили простой сесад сум астраҷио дусад панҷо сум а пили дути уно пешда серебрисио сетуи хадаву ёну вош сесад сумони мешавад ай зафира чи ака ай зефира ин пастако зефира сурхое ки дидесин ваё ака астраҷиану пастакое ки мебинед ё зефиран баъд астраҷио дар уда бисёр дорем дигар светои хадару астраҷи ҳама светча дорем зефираро нагуфтем чанд сум ака зефиро ака дусад панҷу сум астраҷи қадима нархан ака ин ҳама запчасто аст бачао тамошо кунед дар кор бошад занг занед Э, панелои э, багажи опели сидан аста э, опели хеҷбек аста солои кӯҳнара бисёрша нав мекунанд ҳамиро мезананд ҷои номермонака ҷои номермона панели қафо дар багаҷ меса ина бачокои обшапаки опелои парастоида аста капотои астраҷиан дар ино астрадҷи каравана астрадҷи фармадо каравана хешбек сидана мошин меша айна ё ки мебинем ё ҳам патрулкои рулевоян а патрулкои рулевои опело простой аст опело дути аст кансанодор бе кансанодор шака электрабадна ҳама чизоша аст симои фарсунка ва электрабада сини компютер сини компютер ам аст иҷара чӣ бошад ка иҷа дорем ака дарои зефира дорем астраҷи дорем иҷа дутиё ҳастанд пули пасохияк тарафта бисёр доштем иҷа багаҷо ҳастанд багаҷои зефира ҳастанд лабаҳоишон қазбур зефира астраҷи караман чандиам ба нархушака яктактар нархшаошида зефира ака багаҷ зефира 480 сумун лабаҳои ҳамаш қазбур бе ғаризамукиш баъд дорем астраҷи караману дорем так багажо шонака озирашна насад сон мешава лабавои багаж зубор ғайри замокши шонака амарзатро чи ака амарзатро ҳастан навошонам дорем беуам дорем асад нахш аде навоша вай амарзатои беу зуборша пеши астраҷив зефира так дусаду си сомон мешава зубор пуржини чашка пашкашқати яҷоя опилои прасо яка ҳаштод сом беуш мешава рӯзубор беушонхакорра мекунам амарзатро хеле бардошт накашчӣ насосои багаж о насосои багаж чун донаш 20 сомон накард донаш 20 сомон а ду донаш 40 сомон накард насос наё швелеро тай бампер накард швелеро тай бампер о пели ду тил аст астраджид аст зефиро хай зефиро астраджид хеле нархош чанд аба накард нархош нака 80 сомон 80 сомон ина ба чо 80 сомон ина ва ин <coughs> тарафда радиатор аст сас макан радиатори о радиатори о ҳасд кот мерасонаи опери дуте дадоро чанд навадану дазор навадану дазор мисолон яса сеза мерасона опери простой беконсонер сои навади якш тоси навад ҳафт беконсонер нархиш нархиш сесаду шасто сесаду шасто сомони бачао инаи радиатори астраҷи кансонердор астраҷи кансонердор ба мешавад баъд зефирои кансонердор ба мешавад баъзе намуди астра ашода мешавад нархи шакар 390 сон некори 213 нависондагӣ ино астраҷи бе кансонера накард дар зефира бе кансонера мешавад нархушо накард 375 213 шо ҳамин чи кодуш чи фарқ дорад кардкодуш акаро мо кансонердора бе кансонер шаҳр қад определит мекунад то барои фаҳмондан истона фаҳмондан истона фаҳмондан истона худ ки завод на онро мегӯра ҳамон а ин ай ҷаста радиатор бешансе ва пули пасу ва фирмаи камтар масалан сифати пастара пастаракшон я ка 330 сомо 330 сомо ина бачаҳо хулас чанқа гап занем ҳамон қа камай вазар худатон биёен чӣ хел даркор бошад чизе мақсад запча дар кор бошад ҳама чизо аст бидуни тамошо кунем як чиза муомила карда метанам оина бампер меген лабовой меген крило меген рул ҳама чизо аст масла филтр иншоалло муроҷиат кунем дар бисти чор соат кишода дар мо бисти чор соат кишода кадом вақте ки шава рӯза рақамо телефонро дар ҳамин бародарро метиҳем кадом вақте боша масат ки омодам занг занад ина бачаҳо рақамҳоро мемонем беим малол муроҷиат карда бутонем иншоалло ина масла мегин филтр мегин любой запчаст дар кор бошад занг занем агар дошта бошад мақсад биёем гирем берам бемалол нархои дастак агар ягон ҷо занг занан дастака кинем мегин дастака мекунем мо худамон обтовида дорем барои обтам антифризо дорем ин антифризо ки боло дар десем ҳамё инаи масла мофиз дорем масла э, масла антифриз мо тур таксим мекунем на бачо да кадом дар кур шинан иншаллоҳ муроҷиат кунан иншаллоҳ рақамо дар дар экран мемонем бачо ҳатман занг занем ватсап имо ҳаст ҳам рақамо да на бачо обязательно занг занем баъд подписка лайка фаромӯш накунем бачо ина омада симки када рафтем ина бачо хизматрасони дигари мо барои шуштани фарз мекунем мошина мака мо аппарат дорем мака ва мо хадмона мешунем мака и барои тамоми намуди моторҳое ки чор инжектор доран шаш инжектор доран ҳашт инжектор доран иншаалло ки истифода бурда мешавад ҳам и мешо ҳам регировкаш мекунам ҳам регировка мекунам ҳам мешоа тоза мекунам ултразвуковая чистка мегӯям ба руси ҳамин ҳамун намуди аппарат и ба чанд сомонака як шуштанаш ҳар як дунаи фарсунка 15 сомона шуштан меша ка агар сетка сами калиш кунем ҳар як дунааш 20 сомон мешавад обши комплект чанд мешавад чор фарсунка 80 сомон мешавадагар сетка саника алиш кунем агар ки накунем 60 сомон мешавадпроса шуштану проверкаш 15 сомон дунем ҳамбод ижа расхоча мефаҳмед чи хел кор кардеста чи хел додеста бензина чизшака карди кор кардани фарсунка вака ҷо рӯзе ки газ қимат сиёд дигар мардум ҳама фарсумка таза кардан <laughs> фарсумка арш кардисин аки газ хати бензин ҳарш як хешид масалан бензин бо хубтарай инаи тарзи пур кардани фарсумка опели астра аш инаи тарзи уровинаш инаи барои чак кардани фарсумкаро дидан ин чор фарсумкае ки зарпарат мондагин ино ҳамаш сад хеш кор мекунад сад хеш кор кас ин дар ҳол як хел бучоша ин грамаш як хел шида ҳамаша ҳолати на э, ҳолати функсия барои э, мошин вақти мошина мекашид штоб начаккунада ин он функсияша и фарсунко ҳарчош сад фоиза инҷо овша сливат мекунад ҳавидем бачо чӣ хебида мақсад расходшам дидане бошем фасукара миён мешуен ҳам ябора расходшам мебинем ҳам фасукара тоза мешава расходшам ҷа нишон метад чи хел расход дорад ҳамаша расход шавад тарзи кор кардан шавад дар ҳолати киштагӣ мушин чи хеле фарсун кард дар ҳолати заводӣ кард ҳолати рафте сай масал ҳама ҳолати ҷо дида мешавад саломат бошед майл ака барори кор шумо омадан саломат бошед ягон хизмат шуд бачаҳо ина заҳм мезанад худо хоҳад кошуна буд кадам ет иншоалло ина бачаҳо магарда тамоша кардем